Магия. Но... Магия. Забирай меня скорей, увози за сто морей и целуй меня везде, Восемнадцать мне уже. Магия. Магия. Гамбаре! Пойду! Верни. Магия. Магия обратною стороной Увязался черт за мной, думала мужчина Что а за чертовщина? Магия Не хотите поговорить о боге? Магия Магия Магия イギアデッドシンアマイギアマイギア俺が止めてやるマイギアマイギア